けにスズメであったことと羽を踊る姿が餌をついばむスズメに似ていたことからスズメ踊りと名付けられました現在では仙台でさまざまなマズラが作られ仙台各地のお祭りやイベントで演舞されていますただいまご披露いたしましたのは今回のために用意しました舞台とスズメ踊りの基本である東二番町大流しです かがでしたでしょうか次はお囃子の演奏に合わせて即興で踊る浮かれ囃子ともう一度舞台をご披露いたします最後までどうぞお楽しみくださいそれではどうぞ